3, 2, 1, akcja! Uśmiech, radość! Kampania ma przeznaczenie digitalowe. E, nagrywamy jeden film, który będzie miał później całą masę reformatowań do pionu, poziomu, kwadratu, Instagram, Facebook, YouTube, wszystkie możliwe banery. Razem z Julią Morgowską ustaliliśmy, że przy tym projekcie będziemy używać głównie szerokich obiektywów. Chodzi tutaj o warstwę estetyczną obrazka, ale też nam to pomaga przy przekadrowywaniu e, całego materiału do różnych social mediów. Elementy social mediów, których używamy tutaj, to są na pewno właśnie takie dosyć e, memiczne historie. Mamy TikToka, mamy tutaj nasze TikTokowe tancerki. Uważam, że zawsze warto korzystać z takich bieżących trendów, powiedziałabym, no bo one w jakiś sposób są nam bliskie i jakby tworzą naszą rzeczywistość. Ja sama jestem takim zjadaczem memów, e, one sprawiają mi dużo radości, powodują, że bardzo często nawet na dużym zmęczeniu i dużym dołku potrafię się zaśmiać i poczuć lepiej i myślę, że warto to przenosić na język filmowy. Udało nam się znaleźć na tyle eklektyczny e, obiekt, że różnice w każdym pomieszczeniu są dosyć znaczne. Tak naprawdę to jest clue realizacji tego filmu, to, że udało się tych wszystkich bohaterów zamieszkać pod jednym adresem, mimo tego, że każdy jest z innego świata. Żeby zmieścić wszystko w jednym dniu, pracujemy na zakładkę, czyli kolejna przestrzeń, której będziemy realizować, jest gotowa właściwie w momencie, w którym mm, realizujemy sceny poprzednie. Ale potrzebny jest czas przed zdjęciami, żeby te działania w trakcie zdjęć mogły postępować maksymalnie efektywnie czasowo.